हे दिस इज और आप देख रहे हैं सी एबी इन्फोवेंट्री क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी उन टिप्स के बेसिस पर जो कि आपको मिलती हैं सोशल मीडिया लाइक ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर कमेंट करके बताइए beware and take care while believing on so called tips on social media like Telegram and Twitter Telegram और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सो कॉल टिप्स पर विश्वास करने से पहले सावधान रहें और ध्यान रखें these tips may befool you and they may take your precious money out of your ignorance ये टिप्स आपको बेवकूफ बना सकते हैं और आपकी अज्ञानता से अवैध पैसा भी कमा सकते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें सेबी को की गई शिकायतों के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका सेबी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वो एक इंटरमीडियरी के रूप में सिक्योरिटीज मार्केट में कार्य करने के लिए टेलीग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग शेयरों की कीमतों को आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं ताकि इलीगल प्रॉफिट्स कमाया जा सके certain entities actively operating through such social media platforms are first taking a position that is purchasing the shares in small cap companies in bulk quantities ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से सक्रिय रूप से काम करने वाली कुछ संस्थाएं पहले स्मॉल कैप कंपनियों में थोक मात्रा में शेयरों की खरीद कर रही हैं फिर ऐसे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ऐसे शेयरों में इमीडिएट प्राइस हाइक की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का संकेत देने वाले बेसलेस एंड फ्रॉड्यूलेंट संदेश भेजना जिससे दूसरे लोगों को उन शेयरों में बुलिस पोजीशन या परचेज करने के लिए प्रेरित किया जा सके और अल्टीमेटली इन शेयरों में प्राइस बढ़ने के बाद वे अपने पहले एक्वायर्ड शेयरों को बेच देते हैं जिससे ऐसी धोखाधड़ी योजनाओं के तहत एग्जीक्यूटेड ऐसे ट्रेड्स में मुनाफा कमाते हैं सेबी ने टेलीग्राम चैनल बुलन 2017 बुल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन चैनल की जांच की जिसके माध्यम से ऐसे लोग अपनी इलिसिट गतिविधियों का संचालन कर रहे थे in set Telegram channel there were more than forty thousand subscriber set Telegram channel provide recommendation to the subscribers for trading in both cash as well as a derivative segment for both intraday as well as Positional trade recommendations issued with respect to cash segment are majorly focused on small caps scripts. Telegram channel further provides only one-way communication enabling administrators of the channel alone to send messages whereas subscribers of such channel were only able to read such messages. Messages were also sent through a WhatsApp group that is Stock Gujarati 3. Said Telegram channel has been promoted and advertised through Facebook, WhatsApp, Instagram and also through family and friends apparently to attract more subscribers to their channel. Most of the times, these persons used to buy shares in their trading account as well as in the trading account of their family members before issuing any recommendatory messages on the same on the said telegram channel related to those shares and after making such recommendations in their channel, he used to sell shares previously purchased in his account and family either on same day or in following day in small trenches. अधिकतर बार ये लोग इस टेलीग्राम चैनल पर उन शेयरों से संबंधित कोई भी रिकमेंडेटरी मैसेज जारी करने से पहले अपने ट्रेडिंग खाते के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के ट्रेडिंग खातों में शेयर खरीदे थे और चैनल में इस तरह की रिकमेंडेशंस करने के बाद वो पहले उन शेयर्स को बेचते थे जो उन्होंने अपने खाते में और परिवार के नाम से उसी दिन या अगले दिन खरीदा था इन लोगों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली ये थी कि ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल पहले संबंधित कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए किया करते थे और उसके बाद टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उन स्क्रिप्ट पर पॉजिटिव रिकमेंडेशन की जाती थी ताकि हजारों ग्राहकों को उन शेयरों को परचेस करने के लिए प्रेरित किया जा सके और अंततः ग्राहकों को ऐसी रिकमेंडेशंस करके ये लोग लेन देन के पहले चरण में उनके द्वारा परचेस किए गए शेयरों को बाजार में फॉर ए प्रॉफिट बेच देते थे these person were engaged in such a practice devised to allure others to trade in scripts of Total Transport Systems Limited by making recommendations through telegram channel to invest in that script and thereby have made a collective profit of rupees 9 lakh administrators of the said telegram channel and their relatives have used recommendations made in the channel to their own advantage by accumulating shares of total transport just prior to issue of the recommendation and have disposed of these shares soon after making the recommendations by taking advantage of rising market price and in the process they made unlawful profit. Text of the messages circulated by these persons shows that recommendations about specific scripts were being made by these persons in a very ingenious manner so as to create a fear of missing out amongst subscribers. These persons have been successful in making unlawful gains of crores of rupees by merely making baseless speculative messages and stock tips and recommendations on their telegram channel obviously without disclosing their ill intent behind such messages इन लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर केवल आधारहीन सच्चा संदेश बेसलेस स्पेक्यूलेटिव मैसेजेस और स्टॉक टिप्स एंड रिकमेंडेशंस करके करोड़ों का गैर कानूनी लाभ कमाने में सफल रहे इन लोगों ने स्क्रिप्ट में प्राइस एंड वॉल्यूम के मूवमेंट का लाभ उठाकर लाभ कमाया जिसकी रिकमेंडेशन उनके टेलीग्राम चैनल में की गई थी these person by taking a certain position in script made recommendation in set channel giving chance for others to act on recommendation without realising that administrators of this channel giving such stock tips and messages are themselves taking contrary position in same script immediately after issuing messages and recommendations or tips pertaining to those scripts which led to unlawful profits to these persons. Kabhi kabhi कुछ व्यक्ति या संस्थाएं ड्यूबियस मोटिव के साथ स्कीम्स फैब्रिकेट करते हैं जिसके माध्यम से वो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कार्य करते हैं और उनका सहारा लेते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं एंड मैन्युपुलेटिव वाले ट्रेड्स के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति न केवल उन शेयर के कीमतों और ट्रेड की मात्रा में हेर फेर करने में सफल होते हैं बल्कि अदर निवेशकों की कीमत पर प्रॉफिट कमाते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B N पोवेंट्री पर तो दोस्तों हम और आप मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाय